meu irmão. Esto tam přišlo? Esto lo a la gente. Ahí, aquí, ahí, aquí. Pues una tapada para ti. Aquí ahora tenemos la comida, el magallón. Ah, el magallón se come aquí. una cabellera que corta bien.